жатқан азаматтарға бәріне алғысым шексіз қазақтың осындай ұлы көкпарын бүкіл елге паш етіп кереметтей көңіл көтеріп халықтың жағдайын жасап жатқаны керемет жақсы игілікті алла қолдап бүгінгі көкпарымыз кереметтей жақсы қызықты өтсін ат сүрінбесін шабандоз жығылмасын Құда қаласа бәріміз қуанып осы көкпардан кереметтей жақсы осындай топтар барлықтарыңызға жұмыс болсын еліміз тыныш болсын елбасындағыларымыз таусыз болсын алла қазағыма кереметтей аман берсін азамат нұрлан бак дос мырзаның байғасқа есімді атыменен қазақстан республикасына белгілі омархан есім қаншабеді ұстастары қадірмен ағайынмын байғасқа егей еңбек әрекетін жасаған асқар оңғарбаев асқар оңғарбаев елу мың теңге барып аласыз елу мың теңгені келіп аласыз да бай, бір әрекетіңді жаса мамыш қарабұлақ түркістан облысы қарабұлақ елді мекенінен келген кереметті те сәйгүліктердің егесі мамыш мырзаның құлагер есімді мені, жоғарды мереге, асқар оңғарбаев сәнді